Jolene do Yari Yari Dawá. Pute, tire a mão do bolo do Georgia, é bizarra é de ventre pute! Era uma vez o pute!